jalan ayo nggak malam kok yo kita jalan-jalan mm -mm, kamu sebelah sana ayo teh eh ayo iya. eh saya tunggu